жатырсыңдар а шақырып сыртта сендер не үшін алмадыңдар ал мына жақта ішке кіріп или сендердің барлықтарың бір нәрселерің бар ма іште аламын а ішке кіріп может шай ішіп тамақ ішіп отырған шығарсыңдар сендер ағайындарың ба туысқандарың ба а маскалерін тағын неғып тұрсың масканы тақпайсың ба масканы тақпайсың ба деймін алдын сатып алдым мен көрейін түсіріп алайын мен беремін береміз саған түсінікті береміз ештеңе алмайсыз үйлеріне кіріп ағайындарың ба біз выступкенге бардық түсініп ба выступты кім берді сендерге түсініп сынатсыз ба иә құқық түсініктеме алдық үйіңізге кір деді өзінің рұқсатымен кірдік өз рұқсатымен әбден тойынып алғансыңдар ғой а мен дұрыстап дұрыстап сөйлеп тұрмын мен дұрыстап сөйлеп тұрмын қалай сонда аузыңа келгенін оқтап жоқ қалай оттап жатырмын соны айтшы жоқ қандай оттап сөйледім мен соны айтса мен сізге дұрыстап сөйлеп тұрмын үндемей тұрып дұрыстап сөйледіңіз қалай сонда дұрыстап сөйле дұрыстап сөйле мен қалай дұрыстап сөйле мен қалай болса солай сөйлей жатырмын бірдеңе керек саған керек болып жатыр ма или бізге бірдеңе керек болып жатыр ма сізге а есіміңіз кім еді бейбіт есімім бейбіт болды ма бізге қоятын сұрағыңыз бар ма бар әлі қойыңыз сұрағыңыз біз жауап береміз түсініктемені бер мен суретке түсіріп алайын кешіріңіз сізге мен ол кісінің түсініктемесін қалай неғып бере алмайды екенсің оның түсініктемемен тасуым керек шығар может ол кісінің ол ол түсініктеме түсініктемесімен танысуым керек шығар менің а түсініктемемен танысуым керек шығар менің или таныспауыма рұқсат бере алмайсың ба сен мен рұқсат беремін жоқ сіз қоя тұр мына кісі жауап береді есімің кім корочканы көрсетші маған корочка қалай сонда корочка жоқ корочкаң қалай жоқ деймін мен түрткен жоқпын мен корочканы көрсет служение удостоверение көрсет маған сұраңыз адам сияқты удостоверение көрсет деп жатырмын мен қолыңызды бүйте бермеші мен қолымды көрсетіп тұрған жоқпын саған а көрсетсінші көрсет көрсетші дікті кетіп тұрсың ғой дікілеп жатқан жоқпыз сен жұмысыңды істесең одан да дікіл дегенше мен не деп саған дікілдеп жатырмын бағанан бері дікіл неге деп дікілдеп жатырмын мен саған міне оқып алыңыз мен дос беремін түсірмейсіз оқып алыңыз шамал айыртады мен көзім соқыр емес тақап тұрмын сізге көп оқып алыңыз істеп тұрсың ба әдейі істеп тұрсың ба жоқ әдейі істеп тұрсың ба деймін жоқ әдейі істеп тұрсың ба жоқ әдейі істеп тұрсың ба деймін жоқ сен әдейі істеп тұрсың ба а